नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्समा टेक्स्ट एनिमेसन सिक्न जाँदैछौँ यो टेक्स्ट एनिमेसनबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि टेक्स्टको एनिमेसन गर्न मिल्छ यो हामीले कसरी गर्छौँ यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको भिडियोमा हामीले थाहा पाउनेछौँ सो बिना कुनै टाइम गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा तपाईँले एउटा नयाँ कम्पोजिसन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ नयाँ कम्पोजिसन क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले टेक्स्ट एड गर्नको लागि यो माथिबाट तपाईँले यसरी टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ यो तलतिर राइट क्लिक गरेर न्युमा जानुहोस् त्यसपछि टेक्स्टमा जानुहोस् र तपाईँले टेक्स्ट यहाँबाट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँतिर चाहिँ म एउटा डेमो टेक्स्ट चाहिँ हालिदिन्छु जस्तो कि दिस इज डेमो टेक्स्ट भनेर मैले हालिदिएँ यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले कुनै पनि फन्ड चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छु सो तपाईँले चाहिँ यहाँतिर पाएको फन्डहरू तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले टेक्स्टको साइज कति हाल्ने हो तपाईँले त्यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र डिफ्रेन्ट सेटिङ्सहरू रहेको छ तपाईँले यो कन्ट्रोल प्यानल युज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ यो लेयरभित्र टेक्स्टभित्र यो सोर्स टेक्स्टमा जानुहोस् सोर्स टेक्स्टमा तपाईँले यो टोगल एनिमेसन यसरी राख्नु भइसकेपछि केही सेकेन्ड पछि जस्तै कि म थ्री सेकेन्ड पछि चाहिँ यहाँतिर यो टेक्स्ट चाहिँ चेन्ज गर्छु दिस इज राजीव ख्याजु र एनिमेसन चाहिँ कसरी हुन्छ हामीहरू चेक गर्छौँ सो यो की फ्रेम पछि चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ चेन्ज भएको छ यो इफेक्ट चाहिँ तपाईँले केमा युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले लिरिकल भिडियोहरूमा त्यस्तो एनिमेसनको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ तपाईँले मास्किङ गरिदिनुहोस् त्यो पेन टुल लिएर र यो पात अप्सनमा गएर तपाईँले मार्क्स वानमा यसरी चुज गर्नुभयो भने यो जुन चाहिँ हामीले यो पात बनाएको छौँ यही एरियाभित्र चाहिँ यसरी एनिमेट हुन्छ र तपाईँले पात अप्सनभित्र पनि डिफ्रेन्ट अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ रिभर्स पात यो गर्यो भने चाहिँ यसरी रिभर्समा आउँछ अर्को रहेको छ पर्पेन्डिकुलर टु पात जुन चाहिँ यसरी नाइन्टी डिग्रीमा चाहिँ यसरी पर्पेन्डिकुलर भएको छ त्यसपछि चाहिँ फोर्स एलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो जहाँसम्म छ यो पात त्यहाँसम्म यसरी एलाइन भएर चाहिँ टेक्स गएको छ अर्को चाहिँ फर्स्ट मार्जिन भन्ने रहेको छ र यो लास्ट मार्जिन भनेर रहेको छ अब हामीले चाहिँ यो फर्स्ट मार्जिन र लास्ट मार्जिनलाई हामीले एनिमेट गरेर चाहिँ हेर्छौँ त्यसको लागि म यो डिलिट गर्छु र यो फर्स्ट मार्जिनमा चाहिँ सुरुमा यहाँदेखि आओस् र दुई सेकेन्ड पछि यसरी जाओस् र हामीले चाहिँ यसमा मोसन ब्लर यसरी हालिदिन्छौँ र तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो र चाहिँ एफ नाइन हालिदिनु भयो भने यसरी चाहिँ एनिमेट हुन्छ र तपाईँले लास्ट मार्जिनमा पनि सेम तरिकाले एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि म यहाँतिर चाहिँ यसरी हालिदिन्छु र दुई सेकेन्डमा चाहिँ म यसरी लिएर जान्छु सो यसरी चाहिँ तपाईँले सिम्पल इफेक्ट चाहिँ यसरी एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नन गरिदिन्छौँ र पातलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिन्छौँ अब तपाईँको राइट साइडमा चाहिँ इफेक्ट एन्ड प्रिसेटभित्र तपाईँले यो टेक्स्ट पाउन सक्नुहुन्छ सो यो टेक्स्टभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट इफेक्ट्सहरू रहेको छ जस्तै कि म यो हालिदिन्छु तपाईँले चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट इफेक्टहरू यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ धेरै एनिमेसनहरू तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँलाई चाहिँ के कन्फ्युजन लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यो इफेक्ट चाहिँ अब डाइरेक्टली हेर्न पाए हुन्थ्यो कि भनेर तपाईँको मनमा हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि यो टेक्स्ट प्रिसेस ग्यालरी आफ्टर इफेक्ट्समा जानुहोस् र तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तल जानुभयो भने तपाईँले यो थ्री डी टेक्स्ट जस्तो कि यसभित्र चाहिँ यस्तो खाले एनिमेसन चाहिँ छ है भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै कि यो थ्री डी बेसिक पोजिसन जेट स्कार्केटमा चाहिँ यसरी एनिमेसन हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यसबाट प्रिभ्यू हेर्नु भएर यहाँतिर सर्च गरेर चाहिँ तपाईँले अब डाइरेक्टली यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ म यहाँतिर थ्री डी टेक्स्टमा चाहिँ यो थ्री डी बेसिक पोजिसनलाई म कपी गर्छु त्यसपछि म यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्छु र यसलाई चाहिँ मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्छु र एनिमेसन चाहिँ सिम्पली हुन्छ ड्र्याग एन्ड ड्रप त्यसपछि एनिमेसन चाहिँ सिम्पली यसरी हुन्छ सो आजको भिडियो यदि तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye